Sraith Pictiúr 1. Cuairt ar aintín i Nua Eabhrac. Oíche Shathairn a bhí ann. Bhí Máire agus a máthair ag féachaint ar an teilifís. Bhí an Crannchur Náisiúnta ar siúl. 2, 6, 14, 19, 23 agus 36 na huimhreacha a roghnaíodh. D'fhéach Mam ar a ticéad agus níor chreid sí a súile. Bhuaigh sí an chéad duais sa chomórtas. Rug Máire ar a fón póca. Tháinig sí ar uimhir a haintín Siobhán. Scríobh sí téacs chuici. Dúirt sí léi gur bhuaigh a mam an pota óir sa Chrannchur Náisiúnta. Dúirt sí go raibh an t-ádh mór uirthi. Chuir an nuacht áthas ar aintín Siobhán. Thosaigh Mam agus Máire ag caint faoi na rudaí a dhéanfadh siad leis an airgead. Bhí neart smaointe acu. Thabharfadh siad airgead do Thrócaire. B'fhéidir go gceannódh siad teach mór le linn snámha. Thabharfadh siad cuairt ar Aintín Siobhán i Nua Eabhrac. Shocraigh siad plean taistil don samhradh ina dhiaidh sin. An samhradh dár gcionn, thóg Máire agus a mam eitilt go Meiriceá. Mhair an turas eitleáin cúig uair a chloig go leith. Shroich siad aerfort JFK go luath ar maidin. Bhí siad scriosta tar éis an taistil ar fad. Bhuail siad le Aintín Siobhán sa chríochfort. Bhí áthas an domhain orthu bheith i Nua Eabhrac. D'fhill siad ar árasán Aintín Siobhán. D'ith siad béile blasta le chéile. Labhair siad faoi na rudaí a dhéanfadh siad i rith na saoire. An mhaidin dár gcionn, thug siad cuairt ar Bhroadway. Cheap Máire go raibh an áit dochreidte. Cheannaigh siad ticéid don cheolchoirm Mamma Mia. Ansin, thug siad turas bus oscailte timpeall na cathrach. D'éist siad leis an bhfear eolais. D'fhoghlaim siad faoi stair na cathrach. Chonaic siad áiteanna suimiúla, mar shampla Stocmhalartán Nua-Eabhrac agus láthair naoi a haon déag. Chuaigh siad ag siopadóireacht i Macy's. Bhain Máire agus a mam an-taitneamh as an tsaoire.